Miarahaba tompokolahy finaritra tompoko vavy ankafarina hatrany moa nanolorana antsika ny ah, mety ho tetry ny andro indray ary ah, ho an'ny telo andro manaraka dia ny talata sy alarobia ary ah, ny lakamisy izany Ao anatin'ny ririnina motsika ririnina tanteraka amin'izao fotoana izao a ah, tsy dia antenaina intsony ny hisondrotan'ny maripana ambony be itony raha ho an'ny aty amin'ny faritra afovoantany sy aty amin'ny ilany atsinanan'ny afovoantany iny ah. fa kosa nefa ny raha ho an'ny eh, roa andro manaraka aloha izany izany hoe ny talata ny alarobia sy ny ah, ny talata sy ny alarobia ah, dia eh, somary alefadefaka izay tsokan'ny alizay manomorina ny volonandro ririnina izany noho izany dia ahitana masoandro kely ihany izany any antsefatsefany eny, indrindra moa fa manodidina ny amin'ny taovonana ho an'ny eh, talata sy alarobia. Manomboka ny alakamisy hariva any kosa dia efa somary mahasoahana indray ny hatsiokany alina izay, eh, indrindra moa fa ny zoma makany amin'ny eh, sabotsy any dia ahery ny tsiokan'ny alina izay, mandrividrivotra ny andro ary mety hierikerika hatrany amin'izay amin'ny afovoantany iny izany any amin'ny faramparan'ny herinandro any ho any ny Ho an'ny vinavina mahakasika ny maripana kosa indray ary dia hitantsika fa somary mahatratra ny azo atao hoe ambony indrindra amin'ity volana ity ny maripana ambony indrindra ho an'ny aty amin'ny afovoantany manodidina ny roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo degre celsius morotsiraka atsinanana kosa dia efatra amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo degre celsius ny mafana indrindra dia aty andrefan'ny nosy aty mahatratra telo amby telopolo degre celsius ny faritra meraky Toy ny toetry ny andro ihany raha ho an'ny alarobia kosa indray dia mbola mitohy somary malefaka hatrany aloha ny tsiokan'ny ala izay satria dia maina amin'ny ankapobeny manerana ny nosy ankoatra ny aty amin'ny Antalaha sy Analanjirofo dia mbola ahitana an'izay orana malefaka izay ihany tsindraindray eny antsefatsefany eny, ny ankoatr'izay dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Mahakasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia mbola mandratra hatramin'ny iraika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo ny ety amin'ny faritra afovoan-tany mafapana ihany izany raha oharina amin'ity volana ity. Ny morontsiraka atsinanana kosa dia dimy amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo degre celsius. Ny morontsiraka andrefana moa dia sivy amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo degre celsius. Ny mafana indrindra dia roa amby telopolo degre celsius hatrany ny faritra Melaky no ahitana izay. Hamaranana ny toetry ny andro ary ho an'ny alakamisy, araka ny nambara antsika dia manomboka mitoetra tsikelikely avy aty amin'ny ilany atsinanan'ny afovoantany atsimo aty ny tsokan'ny ala izay ahitana erika noho izany ny ilany atsinanan'ny tolakandro ary dia ny orana malefaka aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy fa ny any amin'ny faritra hafa kosa dia ny masoandro mibaliaka aloha no hibahan-toerana. Ny maripana izany ho an'ny alakamisy dia nilatsaka kely sivy ambin'ny folo ka hatramin'ny roapolo degré celsius ny ambony indrindra Aty amin'ny faritra afovoan-tany, efatra amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo ny morontsiraka atsinanana, valo amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo ny morontsiraka andrefan'ny nosy, roa amby telopolo degre no ambony indrindra dia any amin'ny faritra Menabe sy ny faritra Melaky no ahitana izay. Dia mankasitraka anao indray ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany. Manasa anao hatrany hanaraka ny fandaharana mety ho toetry ny andro ary amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.